thank you မျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မတွေ့တို့ပြေတို့ပြေများလူခတ်သိငြိမ်းရန်ဒီခွေတူညီညာဝါရပလူစင်းနဲ့ပြေတို့ပြေတို့ပြေဤတော်သူအမွေရေတီရန်လေအတိတ်မှန်ပြွေထိမ့်သိမ့်ဆို မြမမီတဲ့စာပရိသတ်များမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်ပြန်ကြားပေးရန်ပညာပေးရန်ဖျော်ဖြေပေးရန်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အညီအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြမမီတဲ့စာတနေ့တာထုံးလင်းမှုအစီအစဉ်စတင်လိုက်ပါပြီရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီကနေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသတင်းသီလစောင့်တည်ကြတဲ့ဥပုံနေဖြစ်ပါတယ် သတင်းသီလစောင့်တည်လိုကြသူများအတွက်နိဗ္ဗာန်အကျိုးမြော်၍အတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါれခင်ဗျာ။